စီဘိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတင်တာစီဘိုးခုလို့ပျောက်သွားပြီဆိုရင်အာငါတော့စီဘိုးပျောက်သွားပြီပါရာဇဝင်ပျောက်သွားပြီအဲ့လိုတော့မဟုတ်သေးဘူးပျောက်တာတော့ပျောက်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါစီဘိုးငဲ့ဘူးစီအတွက်ဩဝါစလနေလို့မရပါဘူးလို့6လခါတော့ပုံမှန်လာပြီးအတဲမှာဘာတွေဖြစ်လဲအတဲကကဖြစ်နိုင်နေစီကတာစိတ်ဆေးဖို့လိုတယ်ဘာလို့ပြောရလို့ဆိုတော့အတဲအောင်ကစီဘိုးကအတဲကင်ဆာဖြစ်နိုင်တယ် စီဖို့သေးသေးစားလိုက်ရင်နေအသက်ကက်တာဖြစ်တော့ကျသွားတယ်လုံးဝရုပ်ပြောင်းသွားဘူးစီဖို့သေးသေးစားလိုက်လို့ဘာမှအသက်ကက်တာတစ်လုံးလုံးဖြစ်တော့ဘယ်လိုပြောလို့မရဘူးအများကြီးကိုဟို60လုံး90လုံးလောက်အသေးအောင်ဟိုဟာစီဖို့ကနေအသက်ကက်တာဖြစ်တော့လုံးဝပြောကြတော့တယ်ဒါမှမဟုတ်စီဖို့ဝင်ခဲ့ဘူးလေဆိုရင်ချိန်ရဝင်ခဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှန်မှန်လေးတော့ follow လုပ်ပြီး继续没完了。 ဒီစီဘိုးတစ်ခါပြောက်လို့ဆိုပြန်ဖြစ်နိုင်လားလို့မျိုးကငဲလေရှိတယ်ဆရာတော်ရတတ်မှမပြောက်ဘူးပဲပြောလို့ရှိသို့တော့မွေးစေဝကြောသေးထိုးတဲ့လူတွေအပ်တယ်လူတုံလုံးလွဲဒီပဲလူတွေတော့ပြန်ဖြစ်တယ်တာမန်လူတွေကတော့69ရာခိုင်နှုန်းပြန်ဖြစ်တော့တစ်ခါပြောက်ပြီးဆိုရင်အမြဲပြောက်ပြီးတယ်နောက်ဆုံးပြန်ပြောမယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုစီဘိုးကိုဈေးတက်တက်တာလာနဲ့ဒီလိုဆိုလိုမရှိပဲ နိုင်ငံတော်အစိုးရကအစတော့ဆိုတာတရားဝင်ပြင်ပြစေအများကြီးရှိနေပါပြီလို့စီဟိုးရှိဆိုတာနဲ့အမေရဘောဆိုထားပဲတုတ်ပေးပါလို့နော် ခင်းနေရစီများလိုက်တာအသေးထိလိမ့်မယ်မင်းပုံမှန်စားနေတဲ့အစားအသောက်တွေထဲမှာစိုးစိတွေပါလို့အသေးကိုထိနေတာပဲမင်း liver မတောက်ထားဘူးလား liver ကပါလဲတဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပေရှင်မျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ liver အသေးအားစေးကို နေ့စဉ်တောက်သုံးခြင်းဖြင့်အသေးစွမ်းဆောင်မှုအားကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်အသေးအတွက်မစိုးရင်ပါနဲ့ liver အသေးအားစေး Cfirm caring for well being